өзбекстандын президенти садыр жапаровго дип мамилелердин отуз жылдыгына карата кат жолдоду акылбек жапаров бириккен араб эмиратынын энергетика жана инфраструктура министри менен жолукту жыл сайын жаңы жүз элүү миң жумуш ордун түзүшүбүз керек деди төрөбаев кыргызстандыктар түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга жыйырма алты бүтүн ондон үч миллион сом чогултту эки миң жыйырма үчүнчү жылы кыргызстанда жүз ишканага мамлекеттик колдоо көрсөтүлөт кыргызстанга сириядан кырк бир бала он сегиз аял алып келинди кыргызстанда биринчи жолу биринчи азия тынч океан сурда чемпионаты өтөт өзбекстандын президенти шавкат мирзиеев кыргызстандын президенти садыр жапаровго кыргызстан менен өзбекстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн отуз жылдыгына карата куттуктоо кат жолдоду бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты шавкат мирзиеев президент садыр жапаровко чын ден соолук үй бүлөлүк бакыт жана жооптуу мамлекеттик ишмердилигинде чоң ийгиликтерди ал эми көп улуттуу кыргыз элине тынчтык бакубатчылык жана ар дайым прогресс болушун каалады министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров бүткүл дүйнөлүк өкмөттөр саммитинин алкагында бириккен араб эмиратынын энергетика жана инфраструктура министри сухайль аль мазруи менен жолукту бириккен араб эмиратынын энергетика жана инфраструктура министри сухайль аль мазруи өз кезегинде кызматташуунун ыргагына канааттангандыгын билдирип эки тараптуу мамилелердин мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө даяр экендигин белгиледи жолугушууда тараптар кызматташуунун актуалдуу маселелерин мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу анын ичинде өкмөттүк акселятор кадрларды өнүктүрүү биргелешке холдинг түзүү маселелерин талкуулашты калктын санын активді өсүү фондына кыргызстанда жыл сайын жаңы 150 элүү миң жумуш орду керек Бұл туралы министрлер кабинетинин төрагасынын орынбасары басары бакыт экономика жана коммерция министрлігінің 2022 жылдағы жыйырма жиынтығы жана 2023 жылға пландары қаралған коллегияда билдирди анын айтуусуна караганда 2030 жылға республиканың жылга саны 9 миллион адамга жетиши мүмкүн келечектеги болжолдорго таянсак жети миллиончу менен тогуз миллиончу жарандын ортосындағы айырма 8 жылдан аз болушу мүмкүн бүгүн он алтынчы февралга карата түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке жыйырма алты миллион үч жүз миң тогуз жүз отуз жети сом жана он үч миллион беш жүз элүү рубль түштү белгилей кетсек түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган табигый кырсыктын беттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом доллар рубль жана евро валютасына каражат которо алышат быйыл кыргызстанда министрлер кабинетинин колдоосу менен жүз өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалууда бул тууралуу экономика жана коммерция министри дания рамангелдиев министрликтин эки миң жыйырма экинчи жылдагы ишинин жыйынтыгы жана эки миң пландары қаралған коллегияда билдирди анын айтуусуна караганда бұл планды ишке ашыруу мақсатында 2058 миң элүү сегиз өнөр жай ишканасынын тизмеси түзүлүп алардын интерактивдүү картасы түзүлүүдө бүгүн айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында кыргызстанга сириядан он сегиз аял жана кырк бир бала алып келинди маалыматка ылайык аларды улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери коштоп келген белгиленгендей өмүрү жана ден соолугу кооптуу абалда калган мамлекет тарабынан коргоого укугу бар балдарды сактап калууга багытталган бул иш чара ушундай масштабтагы экинчи репатриация иш чарасы болуп саналат үстүбүздө жылы биринчи он экинчи март аралыгында кыргызстандын тарыхында биринчи жолу биринчи азия тынч океан сурда чемпионаты өтөт бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында дене тарбия жана спорт департаментинин директорунун орун басары самат токтоналиев билдирди анын айтымында чемпионат каба уулу кожомкул атынан спорт сарайында спорттун тайквандо дзюдо грек рим жана эркин күрөш түрлөрү боюнча угуусу жана сүйлөө жөндөмү начар спортчулар арасында өтөт